kilo. Evet, tamam. Abi istekmeye gerek yok. Bunun dışı kaç milim oldu? Rütüş geçecek mi? He? Rütüş. Abi. Şu aferin abi. Şaplamanın altı, Onu çevireceğiz. Şey Bunu kurusun bu tarafa çevirip onu. Buradan atabildiğini at abi alsa. Diğer türlü yatamazsın. Yatmaz mı Nasıl yatıracaksın ya? tarafı biletir Tamam buradan vurabildiğini vursun öbür taraftan vurur. Seyirciler. Vurdu mu? Yattı abi. Ayağına geliyor ayağına. Hah. Dur atma atma abi. Dik baba senin arkasına git. Come on, in the Bak burası çok önemli bir Onu düzelteceğiz. この、えー、